Okay guys, Assalamualaikum um, Aku Daniel So aku ada special guest kat sini Dah berapa lama dah aku tak buat video Melayu dah Melayu tukang belakang <laughs> Okay, okay, okay, start, ya start. Allah. Okay guys, Assalamualaikum Aku Daniel, so aku ada dua special guest kat sini um, okay. aku, dah, aku dah lama tak buat video Dah berapa Dah, dah berapa? seminggu, dua minggu lebih kurang Sebab Tak ada sebab Sibuk sikit lah So, hari ni aku nak buat satu challenge dekat dua ekor ni. Eh. Aku nak diorang teka lagu bahasa apa. So, kita start dengan lagu yang simple-simple dulu ya. Aku akan pilih sepuluh lagu ya. Bab. Kau ke mana? Pilih pun dulu. Ah, mah jangan macam-macam ah. Dah ya, sabar-sabar. Ni ads atau iklan? Oh, iklan. Buka emas tu Suci lah ke Buka je nanti tak nampak bentuk mulut-mulut korang Ah, bahasa ke nama lagu? Bahasa. Bahasa Melayu. Tak mesti aku Melayu. Dengar rentak dia pun tahu. Dengar dulu. Tak kesik lah. Melayu lah. Cepat, cepat, cepat. Aku bagi 10 second. Singapura. Jauhlah. Lapan. Singapura. Tujuh. Ba enam. Weh, bahasa lima, Melayu lah, Gon. Bahasa Melayu? Empat. Tiga. Bahasa Melayu? Dua. Satu. Apa ni? Lambat. Apa? Indonesia. Eh? Ni lagu Indun. Aku dah cakap lagi ini, kau tak nak dengar. Dia langsung bagi aku. oh, ya. Yeah. Okay, kosong-kosong. So, kita ada lagi sembilan lagu aku buka, ya. Tak jawab semua. Hmm. Mia Khalifa. kan ada lagu dia kan? Mia Mia. <coughs> Bodoh. Kay Kray. Wasa wasa. Kau diam ah. Eh, guru. Spanyol. Ya. <laughs> Ah. Aku tak tahu. Ya Allah Tak Spanyol lah Ya, yeah, Spanyol lah Spanyol Tapi tak kira tadi? Tak kena kaki Okey, satu kosong Boleh tak ya, tolak selalu buka dulu Kita kena copyright, copyright Aduh Ketlik people yeah. ended layu dua kosong semua kerja sebut aku okay. okay, aku bagi tiga siapa yang nak juga ai najo ande belande ande belande okey aku bagi <laughs> hina ah. dulu dia pelawak dia uh, youtuber Yes, no limit. Tolong, lah kau. layu. Oh, layu. Pelawak YouTuber. Dah kenyang. <laughs> Dah? Ah. Oh. Lu mau pedas ki? Ah. Apa ni? Aduh. Apa ni apa ni in your area. <laughs> ya Allah. Eh. Satu. Satu. <laughs> Satu. Kakak aku. Hello. Ha. Bye bye. Dah gini cerita lagu kan. Continue. Okay, tadi tu iklan. <laughs> eh, eh, iklan. Ito, <laughs> ito. <laughs> Satu. Alah kejap. Dua. Apa yang bagi saat? Okay, Sekejap. Eh, Ini... Aku, aku bagi 20 second lah. Satu, tiga. Apa lagunya? tu? Aku skip dulu. Aku skip. Satu. Dua. Korea. Tiga. Korea. Ha, harus. Blackpink. ni Daniel. Ya? Ingat poin masing-masing berapa dah? Dua. Aku dua. Pakai dua. Hmm. Mutung gua aku semua nak tahu. <laughs> aku lu dok siapa yang buat. <laughs> Cukup time. Aku tak nak comeback. Jaja jaja jaja. Ya macam macam. Ha. Awalah. Skip skip skip. Hei lagu dia. Lagu rancak ah. Lagu dandut Indonesia. BTS. <laughs> Betul. Tiga. Tiga dah. <laughs> Dan Indonesia. Hey Najo. <coughs> Yakin lah. Yalah. Aku ah, tengok orang tak lagu ni pun tahu lah. Indonesia yang banyak buat dandut. Haa, ah, ah, iyalah. Ah, awalah. Tiga dua ya. Tiga dua. Ah. Siapa ada uang, dia pegang. Hahaha. apa, Sob? Lagu Jepang. Korea. Indonesia popo. Indonesia. Aku tak tahu lagu apa. Ya. guys. Apa dia buat guys? Bagilah lagu yang trend sekarang macam itu. Oh, trend sekarang ni? Itu dah tahu. Ah. ah. Ya. Yo. Oh, Cina, Cina. Boleh cuba buka. Hala. Apa ni, geng? Betul ke tak? Betul lah tu. Cina. Aku tak kira lah. Oi, tak, kira, tak kira, tak kira, tak kira. <laughs> ni. Dandut Indonesia. India. Dah <laughs> dah. Empat. Jangan ni, ni. <laughs> Dia kan ada irama macam tu sikit kan? Uh-huh. Um, bagi okay, chai, ini, ini bukan chai. bahasa tau. Ini logat. Jawa ni. Melata, ya. Kedah kan? Kedah? Kamu tahu sebab rata Aku cari orang anjing-anjing aku Jawa! Jawa! Kelantan! Ah! Ini kayak varian nyanyi ah, dari kimchi tu Ya <laughs> Ada seko anak tupa Kelantan um, Hip-hop G benci kalau music video ada apa ada bunyi-bunyi Arab Arab Arab Dari mana hari mana anak nandung <laughs> Anak nandung Okay, aku minta maaf okay. Dia orang cakap ah. Okay, dah berapa dah? Aku dah lima dah Lima Cepat gila kau pernah dengar lagunya Cuba bagi lagu tu Biar dia nyanyi dulu, jangan terus jawab Aku dah boleh dengar rentak aku ni, Ma. Harap ber, harap ber. Udah, oh, satu, dua, tiga. Fast and Furious. Tak. Uh, apa lupa dulu? Aku tanya lagu lagu bahasa apa? Satu. Melayu. <laughs> Takkan dia tak cakap mana benda. Dah aku cakap kan dalam tajuk ni kita teka lagu. Tadi ada logat tau. Itu logat. Alah, logat satu. Alah, ya cepatlah. Enam. Six. Six three. Six three ni. <laughs> oh daging mengolah. Apa so? Pelen. Eh? Sabar sabar. Mana lagi nyanyi? Thailand ni ni, kan, 俺那小伙，你看，你看的。哎呦！嘿嘿，看得出山了都。Sekejap, <laughs> kan aku pergi tengok record kau tak ni. <laughs> Cina, Taiwan? Thailand ni. Taklah. Thailand. Kalau um, okay, aku bagi masa 20 second, Susah sikit, aku bagi masa 20 second Kalau dua-dua tak dapat, tak dapat teka Tolak satu point Jawa lah, macam kan? Jawa ni oi Kenapa? Kenapa? Ah, Sam <laughs> Aku tak boleh berlain Rati ni, rekan rati Ipoh, Ipoh 17 Bukan logat gila bahasa Thank you. Kita tak tahu lagu bahasa apa. Su? Su Sumatera. Sumazau. Sumazau. Dekat Malaysia ada juga kan orang Sabahan. Sumazau. Oh, jangan kena bagi lagi banyak sama ni. Dah berapa? Ketolak. Lima, lima, lima. dua. Dua. <laughs> Oh, lima, dua. <laughs> Asyik kau. Grow up. Grow up belum low up. Ah. Uh. Ah. Uh. Like commission. <laughs> awala, lah, awala, awala. Teleng! <laughs> Teleng! Teleng! Diorang kan ada adi ramah diorang macam ah, Indonesia kita kurang sikit dia banyak ikut Malaysia oh. kalau Thailand jadi ada dia yes. Kalau India pun dia ada irama dia Chinese pun dia ada Hmm. <laughs> Thailand. Thailand. Thailand. Thailand. <laughs> Show Thailand. Aku buat lagi tiga. Six. Lagi tiga. Two. Lah. Lagi tiga lagu. Kau berapa? Enam. Six. Six. Dua. Dua. Two. So aku bagi lagi empat. Eh, aku bagi lagi lima lagu. Kalau Amar dapat potong, hebat lah. Lagu apa? Ah? Bagi lagu. Ni pelik lah. Tak pernah dengar. Coba kita kaca baran mah. Itu baru namanya de challenge. De challenge. Ini ya, kalau bagi paling lari ini senang. Hidup yes. janda. Fly fly fly. Hidup janda. Satu. Sampai sini. Ini ya. <laughs> Tedia satu. Jaya, jaya. Bahasa apa? Ini main bahasa ke? Bahasa, bahasa. Bahasa. Duduk sini sikit. Takut tak nampak muka kau. Nanti kumat pula tak dalam frame. <laughs> satu, dua, tiga. Gadut! Oh! Mana kena? Kenapa? <laughs> Kau pakai selcom kat sini laju tau, Ma. Ke? Tendek dah habis. Ha? Tak tahu lah. Tengok Maxis ni, weh. <laughs> Seven, two. Okay. Seven, two, eh. <laughs> Bukan double seven Abang Amar <laughs> Koyak eh <laughs> Bagi lah Chan Bagi aku dap jadi dapat Empat lah, empat lah Okay, okay, lah. okay ni aku buka satu lagu Kau jangan teka, kita bagi Amat teka dah masa 20 second Now Sekarang Rosham dah jadi king of teka lagu Teka lagu skip, boleh skip. English. Ni Zian. Ha. Okay. Bawa tiga tau. okay, satu. Okay, ni dua-dua teka ya. Hmm. Satu, dua, tiga. Ismail Zaini bahasa Melayu. <laughs> tak, suara dia. Kau tengok suara dia. Memanglah. Cuti-cuti. Aku Apa ni, Ma? Eh, Ha? Tak tahu lah aku mana. Ah. Apa ini Tak lagu. Okey, teka ya. Ni bunyi apa? Satu, dua, tiga. Orang Arab ni. Surah. Surah apa? Ya. Teka dulu, teka dulu ya. ya. Al-Fatihah. Ha? So kita dah buktikan dia seorang yang tak dengar <laughs> ayat-ayat suci. <laughs> ah, nampak? Kan, kan? Mana nyaman ni seorang pendengar-pendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Dia tak dia tak dengar lagu bukan bermakna dia bawah tempurung tau. So inilah last music apa aku buka ya. kat terus member Sejuk ampun <laughs> Bahasa Melayu Siapa nyanyi? Daniel Hakim Founder sikit <laughs> Dapat dari sini kita dah tahu dah geng siapa yang menang geng Okay so kita Masab. umumkan Kita dah ada menang kat sini Aku tak bagi apa-apa untuk video ni Tapi aku rasa Tak rasa apa-apa <laughs> okay guys, aku ada keluarkan lagu baru uh, Title dia Sujud Ampun So jangan lupa um, ah, dengar dekat YouTube Aku akan upload dekat SoundCloud lepas ni Jangan lupa dengar So guys jangan lupa subscribe, like, komen dan share Kita orang akan buat giveaway Tak malu tak apa, janji kaya <laughs> Tak kaya tak apa, janji, janji kaya, kaya. Tak kaya tak apa, janji kaya <laughs> Tak handsome oh, Biar tak handsome, janji kaya yeah. So kita orang akan buat giveaway Main saham Main saham <laughs> Main saham Wih, main mesin besar kita end dulu end dulu <laughs> saku cerita seloka lampiran bab kedua aku ini hamba yang selalu dibuai terleka hanya diriku dihanyut ku rasa diriku sungguh dusta